privatización dun servizo que ten que ser público e de calidade, ademais universal. A manifestación que hoxe celebramos en Compostela é as respostas que toda a ciudadanía galega está vendo ao señor Feijó para decirle que non queremos a súa política sanitaria de privatización. A sanidade é nosa, é pública, gratuita, porque a pagamos a través dos nosos impostos e ten que ser universal. E non lleimos consentir que faga negocio coa nosa saúde. Polo tanto, exiximos a retirada inmediata da modificación da Lei de Saúde e do articulado da Lei de Garantías que o único que vai a facilitar é derivar doentes da sanidade pública á sanidade privada, impedíndonos o dereito a ser atendidos na sanidade pública. Non vamos a parar, vamos a seguir adiante. Esto non é ni el principio ni el final. Esto é un paso máis na estrategia de recuperar o noso sistema sanitario público. Non, non, non!